दो युवक थे 16-17 साल के एक शराब पीता था दूसरा शराब नहीं पीता था पहले से पूछा क्यों भाई तुम शराब पीते बोले हाँ मैं पीता हूँ बोले क्यों क्योंकि मेरे पिता भी शराबी हैं पहले से पूछा क्यों तुम शराब पीते हो बोला हाँ पीता हूँ बोला क्यों क्योंकि मेरे पिता भी शराबी है मैंने बचपन से उनको शराब पीते देखा और मेरी पीने की लत लग गई दूसरे से पूछा क्यों तुम शराब पीते बोले नहीं मैं शराब नहीं पीता तुम शराब पीते हो बोला मैं शराब नहीं पीता पूछा क्यों बोला मेरे पिताजी शराबी हैं मेरे पिताजी शराबी सामने वाला हैरान रह गया कि एक का पिता शराबी है तो बेटा शराबी बन गया और तुम्हारे पिता शराबी और तुम शराब से दूर हो गए क्यों बोले मैंने अपने पिता की हरकतों को देखा शराब पीने के बाद रोज़ घर में किस तरह से वो तांडव मचाते थे मैं देखता था कैसे मेरी माँ को प्रताड़ित करते मेरे घर में किस तरह की तबाही हुई मैंने देख करके तय कर लिया जीवन में कभी शराब नहीं पीऊँगा अब बुरे को दोनों ने देखा एक ने उससे बुराई ग्रहण की एक ने अच्छाई ग्रहण की तुम तय करो क्या ग्रहण करते हो बेटे की यह बात सही थी कि मैं अपने पिता को तो नहीं सुधार सकता पर मैं अपने आप को तो सुधार सकता हूं दृष्टि अच्छी होनी चाहिए